No quiere perderse son nuestro after party No quiere perderse son nuestro after party De las 12 seguimos hasta las 6 En el party hasta las 10 Perdí la cuenta de lo que fumé Otra vez la cinta yo la borré after, yo soy el after Hay muchos perros que se hacen los cáncer Estoy en el guero, puro desastre Entramos al party, apuntan el láser Estos grupito pendiente a nosotros Pero ustedes saben que se quedan Entramos al party con una mascarilla Cuatro o cinco gatas que le meten al daddy Y que lo muevan, everybody party A joda y mucho mari Los que cara caricaria Accionando botella, mami, ya empezó el show Se muerde los labios, me dice también low Que tú eres el gordo que lo mete cabrón Andamos tranqui, 120 Estoy con el noni, pisamos fuerte Me respetan los barrios, me quiere la gente Te damos una charla y volamos la mente Oye chicos, un poco paciente, Hacemos el show, tu pues guacho muestra los dientes Subimos para arriba, bajan lentamente A la mañana alta que no recuerda ese ambiente oh. After party, como un 40 Te descargo la 45 y no traemos leak Se quieren drogar y no traemos ni tengo un par de pero esperándome en el lobby. Tú quieres una rookie, yo tengo dos. Tú quieres mi linjara para la Ellos quieren el after, yo fui quien lo armó. Empezamos de noche, seguimos un par de días. Quieren girar con nosotros, mira, no digo mentira. Ya toman no empezará, no me compas si del No quiero tomar alcohol, solo hago No pastillas. No sido cuando Je suis de la t'es